puta boa. Eu gosto disso. Agora eu vou mostrar pra vocês contra o general. O que fala que é o tal? Obrigado, você se fudeu aqui. Você acha que é eu vou pagar bandeira, viote? Eu, eu, Sumiu! Cagão, cagão, cagão, cagão, cagão, sem exceção. Ah, não, fugiu da sala. <laughs> Normal pra mim, VIP fugir da sala. Ai. <laughs> É, é normal, galera. Vim fui tirar sala. Até vou mostrar como tinha do, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ó, general, tava com ele na sala. A continha do cara é VIP, galera. Olha os atributos. Mas toma um pau pra mim, mano. Eu nem sou VIP, tá ligado? Daí, ó. Olha vocês verem. Toma um pau, velho. Continha aqui, ó. Ih, correu na sala. Duas vezes já que eu matei ele, tá ligado? Na terceira, ó. Dá nojo de pegar os caras que usa bug do pet. What? What the fuck? É, cara até tirando esse Ramel. Deixa o like aí, galera. Vou mais uns PVP aqui. É, ó, pegar mais um carinha aqui. Vou deixar a música de fundo aí, porque é melhor, mano. Às vezes eu vou aparecer aqui com a voz, mas só lá pro final. Mas vou deixar a musiquinha aí, porque esse microfone aqui tá difícil a situação. Mas enfim, vamos lá. Então galera, basicamente é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, mano, o cara que é VIP ainda ficou bravo, comenta aí o que vocês achou desse cara aí, e tipo assim, vocês querem mais PVP aqui, apoia com o like, beleza? Que eu trago mais. E me segue nas redes sociais, o link do DT aqui na descrição, tamo junto, até o próximo vídeo, acompanha as lives que saem no canal, e se inscreva se for novo. Falou, tamo junto.